Dobar dan, e, ovo je udruženje Mića Popović Barajevo, sekcija Vranić. Imamo lovca Vladimira u današnjem lovu iz Nikinaca. Poželeo bi mu dobar lov, oštro oko i dobar pogled. Mislim da još nismo snimali lov srndaća s ovim kalibrom. 308. Da. Neki kažu valja, neki kažu... Meni se ovaj. čini jako zanimljiv. Ti imaš malo više iskustva. Koje zrno pucaš? 165 e, grina. 10,7 grama. Gekko Express. Novo neki dan probano. Jutro si isprobano. <laughs> Sad ćemo da vidimo kako će biti na terenu. Danas da kažem. U što sam ja gledao. A nemoj da se brinuti o toj ovoj priči naš, pa mora onda vidi sve šta se dešava. Ja samo želim da učestvujem u jednom lepom lovu danas. Ja znam čim tebe vidim da će lov biti lep. Ako ništa drugo, makar šale će biti. <laughs> već bilo. Kad to je već bilo, ne morate više. divljač se kreće. Dobro je. Dobro, krenuo. Biće nešto. Nešto će biti. s a r e i c h e na r r i v a d i da vidimo t a nije izašao. smo čekali, ali ono što tražimo nije izašlo. Tako da se Mo, mo, mo, mo, mo. Dakle, Večeras neuspešno, ali ujutro nastavljamo. Bićete. Bićete dobro sve. Ne kažem, tvoje sandalj ste čeka negdje. Tako je, što su kući iza njega, ne možemo da pucamo. Idemo dalje. 这个节目。 15 30 metara. 15 može. Sad игра. Lijepo, pa jel 308-icu mogu da padnu? Samo ponekad. Ja sam mislio da taj kalibar ništa ne može da sruši. <laughs> direktno, ako rekao sam ti, ako dignem glavu, osjetio se, odmah moram... Digo, ali mislim da nije. Nije, nije ono sam što stio, malo vetra. Jesmo mi na bregu i sad prebacuje ga vetar, ali opet, znaš, možda će da ga dole, da. što je ali, sigurno sigurno. Ali odam, lakše nam je. Ne palim ovo i da ne mene, onda... интересно у них будет. Тоже супер. Ovo skroz zanimljivo izgleda. Aha, pogledajmo ovo. ali tuče od drugog smrdaća. evo ovdje. kako ga ovdje. Znači, verovatno. Nema ništa još po tijelu. Ali, čim ima ožiljke, no, či znači, Može čak i sebi. Pa njemu što kaže zupi pred njim? Zubi ništa, specijalno nije on. lepom, zrelom smedaču. Ne trofejno jak, ali, ali zanimljiv trofej. Za vađenje definitivno. Za vađenje definitivno. Šest punih, evo. Šest godina sam daće. Nije sedma, ali šest.